Salut et bienvenue chers amis telespectateurs dans votre emission rendez-vous valable na chaîne na bino la voix du peuple. Je pense que cette emission ntango ebandaka c'est à dire bandeko ebele baotala biso wana napesi mbote na bandeko tout na au Katanga oyo topase na bango ba très beau moment ensemble et toza déjà na mabele et l'actualité nous oblige lelo tokita awa epai ya l'homme de Nzondo le prophète Denis Lessi. Toujours classe toujours bien habille eloke nango ba chocolat okoti vert yo olukela nga ba problème na propre te ozala na moto alakisa oke fo beta boye to yumora na bien tya na bato mbote peuple na biso mbote parce que toulouse boyebi ya provokaka nga kaka ozomona alingaka abimisa nga makambo Mais aosambwa lelo po na na ba pièces na na ba pièces. Pe mais mikolo oyebi ke omata kaka hein. Omata kaka. L'elevation ya Nzambe te. L'elevation ne vient ni de l'orient ni de l'occident. Po na vrai quand tu es vrai batu faut balinga yo. Po nga nako beta eloko te soki na na assurance nango te. Ko ningisa mokili. Esili te? Est ce oyebi te ke esili te? Donc ti nga na yo mua oyo mobimba na nupesi suka ba pièce ya sika pièce mbongo mbongo. Donc partout na kota ya Lubumbashi soso ba moni nga kaka Denis Lessi nga na bia. Bozo mona nga te bozo mona nga ye. Mbote na bino bo landa biso bo bo kima te bo zala wana eloba vieux na nga Mukuna ko changer te vanda wana. Mais quand meme ba yebisi nga osi ozui rendez-vous hein po ba kende ba impacter yo po ozo kufa nzala. Nani? Bazo impa babi oyo tozo kende ba impacter yo pa Mutombo. Tolandi ye a repondaki yo olandaki te? Nazalaki epa Moïse mbiye. Jalousie, Moïse ayebisi complexe. nga natika, gouverneur abi natika et puis euh batu bon nga eloko naza koluka au fait epa Amimi ye moko ke atiaki ye mouchoir. Te zela eh voilà eloko nga naza koluka nabetaki mokili ke mouchoir ezalaki. Ba explication mutu aka justifiaka kaka mais lokola ye moko andimi mais na monaki na nga Moïse po na zongelaki ye na tala elongi oyo etokaki na mona nga elongi ya kotoka te mais na revoir po nga nazali na salle te nga pe nazali na Mulunge salle alaki quand même. te rien ah mulunge ezalaki mukie mais place podium eza il y avait quand même de mwa mupepe eyalaki bien pe atokaki te tala elongi bien yo soki omonaki atokaki l'essentiel nga na nga ezalaki euh, mutu alataka ba drap wana oyo azalaka na cote ya selembao wana Type wana nani oyo aza na selembao kuna oyo alata ba drap wana donc akimaki akima Angola pona ba frappe ba nini aza awa nao kama kutu azo kota ba eglise et puis a ose ya koloba na eveque president alors porte parole na ye alobi mabe awangana musuaa Yango omoni etinda nga na emission na yo natia batu ba omo ba pesi yo ba extrait azui penza andimi ke na longola ye mwana mutoki toza na covid azo enerve nani muyembe ozo mona te ke vieux a enerve muyembe muyembe toza na covid mouchoir na yo okoki ko panguisa yango mutu te Et puis ozongi nango na poche non bongo osala nango nini po okopangisa yango lisusu soki ye aza na covid soki aza na malade d'abord c'est pas propre et puis le reste nase nalobaki bon impacte nana na succès moko na monde na niveau nabimi lobi na alimentation moko boye mais degat donc soki nabimi meme na la police nakoti na degat donc place nionso nakotaka degat Donc nga na na succès moko na ndenge a jete yo moko oyebi et puis de deux ako impacte nga nde nga na ko tinda n'importe qui ako tia nga mutu te et puis a bimisa nani tangela nga mwana ka moko a na impact ko leka Denis Lessie Nga nako tanga Carmel Otombongo nako tanga Michel Ponoy nako tanga Narcisse Fire nako tanga ba Etienne nako tanga batu tout oyo ba simbi ba simbi ba secteur ya ba partout presque bango nako tangela yo ata 200 atangela nga kombo ya mwana moko oyo ye a impacta to na ba reunion ye asalaka wana oyo aleki nga na succes atanga mutu moko oyo na nzela naye abima na libumu naye oyo aleki Denis Lessi na impact aza te donc faux, faux dossier donc na okipe ye te wana babengango ba blabla ba faux fuyant nga kutu na okipe te parce que o oh, mbongo mbongo mais yo oza mbongo bandeko na azoteka tombola ndeko nani nalobi na nga kaka eh? ndeko moko boye azoteka tombola na wenze mama pasa pauvre moko akufi na cancer ya libele ba cotizele ye mbongo na cite kote ya ba cite ba mbutu moto ya mbongo esantaka na famille omoi balesi ba bien biso tout tokutaka ngai na ba feste classe na bavio mama rose kutu nayebi te namona ye quand parce que ana mbongo ana banque na ye ana mbongo roger lisa un patron nga moko na palompa Donc sikoyo yo oyebisa biso tout jean marie lesi aza directeur ya informatique na elysee bon yo explique nga nani donc ba, ba, ba lesi nionso ba resisa ba batu ya mbongo et puis bana na biso tout ba bien awa biso za problème te que oh te rose soki aye ya rose to aye aoya awa oh deni deni tina nga mwa 1000 na pesi ake okopa tout le monde a jésus Parce que Charles Lessi nous a impactés. Lessi nous a impactés et nous sommes tous des grands serviteurs. Personne ne peut contredire ça. Donc, ceci n'a quand vous parlez de l'impact, vous avez impacté qui Tous les pasteurs qui viennent dans les conférences, là, au très au Ils au guana, baza basu, Ils bangote. Ngana au téléma, na na kebouy na na grand pasteur moi en église à 2000, 3000. Ba bakokata nga losako baovanisa ye c'est ça l'impact succès etambola na impact yo oza na impact nini oyo nga nakokende moto a impacte nga non niveau nakomi na yango moto ako impacte nga soki eza ba ba ba ba dimension neti ba ba beni il beni il kutu te donc sikoyo ba problème eza ke yo niveau okomi na ngo batu oyo bosala na bango musala bazo loba puis batu bazo loba mingi ke omati succès mais succès na yo eza te parce que tu enseigne la parole de Dieu à la tele succès na yo parce que vous etes plus dans le dans les actualites dans le buzz. Denis lessi Denis lessi a fait 9 fois stade de martyrs le non lie quand tu dis par exemple que marie misamu akufa ti abotaka mwana abomba ça c'est vous enseigner la parole de dieu marie misamu aboma mwana te pasteur fantomas moto abomisa mwana eza marie te bon mario abotaki mwana ndimaki baboma mwana na ye mobiso oui. bato bamona oui, pasteur wana abalai na mbongo pourkui boboma mwana Pasteur fantomas abala ye ok donc avant avant euh, nani aya avant euh, mascotte aya Gauthier eh, avant Gauthier aya dinlisi siko ye moko mokolo mwana okotikela nga tante naya sisa ye lelo moko namoni yo mokolo o- mwana oreprochaka ba mi- ba journaliste ebele mais lelo oye na defensive zela nanu kolo ye moko mukolo mwana ti akufi atikala obeta liso te sikoyo yo ozwi droit oloba makambo wana zela nanu koni kosambwisa moto ya ngani akufa na ye boye deja omoni okomo dekone na yo natiki kasi natiki nanga oloba yo pe okomo dekone yo ya mutu nanga okomo dekone Marie c'est ma confidente Mouchoir eza manteau mouchoir eza intime bato baza kozwa mouchoir batie epai ya Paul bake kotia ba malade babika ese vie azaki malade erese ba explique ke alelaki bon pour un homme prophétique lokola nga ça passe pas mais mpo na population au moins il s'est justifié avec beaucoup de respect que je lui dois avec beaucoup de respect na suki wana parce que soki na suka zela na oya na suki wana par respect ya yaya mais impact ana ngo te par rapport na nga na leki na pe complexe na te na leki le pas na sali makambo koleka ye koleka mutombo oui moi j'ai prêché une année chaque jour na Paris na Europe Angleterre partout na teya devant parlement bresilien na sakola Lula akoma president ya republique na sakola Sarkozy b'image eza na ba video akoma president ya France pendant aza maire ya Neyi na sakola roi ya Maroc na kenda kuna avion wuu ti Maroc B'image eza awa ba photo na sala ba elese na sala ba stade ba salle ya minene na poto mobimba na bimisa ba president lokola ba bozize abala pe mwana arche ok donc na bimisa ba president ya mindele na ya ba mutu moyi na teya na Ukraine la plus grande eglise de l'Europe epa nigerien wana je suis le seul qui a preche là bas yoka nanu afrique te nana explike yo mm. heure moko bazobosana deliles mm. deliles asali stade nyonso ya kinshasa nakei nakosekisa stade 24 novembre natyela yango couleur tokenda kuna na bamokuna bango tu wana bazalaki nanga marie misambo mpe ayemba wana ozo comprendre donc je suis un grand ya mboka oyo Tokenda na bango epa president kabila bao tuna ngai oyo osani ngai pe na tuni bobo osani boya ba TV ngai pe na na ba TV kaka bango wana je derange ces gens là pourquoi je suis sorti de nulle part et Dieu m'a eleve il les a confondu na loba na yo mutu wana alobi eglise ya 50 mille mutu wana eglise ya 50 mille na Congo aza te Omoni salle wana eya ba 2000 personnes omoni batu ya libanda wana bako zala ba 500 700 papa ko tanga 50000 eza stade tata Raphaël tata Raphaël c'est 40000 places martyrs c'est 65000 places oyo etondi avec debordement ba 100000 et quelques tuna ba spécialiste ya stade bako yebisa yo nga na sala ngo 9 fois donc euh, Vieux na na respect na ye avec beaucoup du respect na ko reprendre na ko loba biloko oyo alobi te par rapport na nga ba biloko ya ba sentinelle oyo ye alobi wana eya ba blabla eh nga problème na nga aloba lokola alobi asimba mouchoir fin ya mission voilà donc po na nga congolais nionso monde entier azali a sentir que Delesse akosi te parce que moi ce na ba commentaires batu ba vraiment moi je suis quelqu'un qui amène une generation de la verite Donc nana casse ba pasteur hypocrisie biloko ya mike mike na lingi na cree generation ya verite un pasteur doit etre sincère avec lui meme et sincère avec les autres ce la predication ce un message donc oh dennis azo teya te nazo teya du faite que jesus est la verite lokola jesus est la verite moi j'amene jesus pour que tout les chretiens moko aya awa atia musique ya Kombo naye nani eh nani oyo JDT le beaugard là eh atie musique ya JDT abosani bouboubouboubou moleki nzela awa amoni nga akati nabi kokata te tika hypocrisie olobaka kaka musique ya mokili eza mabe mais oye oh vraiment okosaka te yo amta verite mais nalingaki oyoka te mais pourquoi tu dois souffrir donc moi je voulais sortir une generation papa eza na bango nionso wana moto alingi nga na mateya te Moi suis un prophète revele je preche serieusement et batu bayebi yango bien ba ebele ba copia mateya ya branham excuse nga nga nako teya yo le 7 saut mais rien à faire avec branham na beti yo penza premier saut deuxième troisième sept donc nga na na predication ya je te po nga na wuti na ecole ya parole ebele wana ba teyaka ba biloko ya branham o comprendre mais ba wangana branham mais il copie branham Pour ngai nazalaki baptiser na na message nayebi te soki ozo comprendre nayebi ba livre ne nionso pe mutu soki azo teya nayebi eloko ya copie branham donc nayebi na nga mais na message nga après na predic tuna ba regi na nga nga nazalaka teke na sali predication te nga yaka ti na eglise na tali temperature ya montre parce que soki na en direct na tali temperature ya eglise Dieu donne moi le message na komi sur place et na bandi ko teya Nzambe ye moko azo pesa nga message epuis nazo kende papa nazo teya na bimisa na monde entier message ya etoile qui connait le message de l'etoile ce n'est que Denis lessi na bandi yango susu les etoiles y'en a combien pourquoi les etoiles eza na ba couleur ya septre nako developper yo yango pe oko comprendre batu tout ba copie etoile etoile est ce bayebi yango naza na mais enseignement oyo nateyaka sur le panneau de la revelation na bandi yango dejà ba nzete oyo ozo mona oyo na expliquer ba chiffres ba biloko wana batu ba kokaka yango te Mais ya nga nazo nayebisaki ya bopesaka numero ya fere bapesa nga data fere mais antanda anatanda te anatanda balobi na teyaka te ah. mais nazo teya sous une autre eh, forme sikoyo la vérité c'est ah. dieu na prechaka mpe na yo awa na émission natiaka 27 te natiaka verset succès oyo nga nazwi na monde sikoyo batu wana sikoyo soki na bandi oteya bango vrai parole bakoya ba nde mayele te baye ba adeles ndenge abimelaka te na bimaka na nzondo na TV sikoyo na bimi na internet internet ezali canal oyo ezo permettre nga na s'exprimer na kangi na ba payen nazui ba batu lokola ba Ted Tendai nazui bango na predication te Mais lelo akomi ondima prière nga naye. Abeda chou. Abeda chou aza andimi nga pona prière te andimi nga parce que mutu wana na impact et puis na ken ateyi ye. Ozo comprendre nga donc ngai naza na methodologie yango ba kokaka nga te donc ba koka kosimba nga boye te Delili c'est intouchable ingerables. Musika bazo loba ba bi en tout cas Job na maman Nzambe bo longola ye. Naza naza bible eza awa. Bo longole na maman bo Nzambe bo longola ye. Naza naza naza Balingi nini? Ba poser question moko bayoka demonstration kaka sikoyo. Te, Naza. c'est à dire ba biloko okomi kondima na television. Eh eh eh eh, nga nazali, nga naza createur. Denis c'est un createur. Createur aza mutu oyo abuaki eloko na salle, au fait nao sala test. ya visibilite na test ya puissance na pete oyoki yango nde ezotambola te na bakonzi c'est un test de pouvoir otala est ce que makambo oyo nazoloba eza na porte internationale oui ah, oh, nakomi lobi namoni general azoloba ah, na pete na ngai ngai mpe nazongisi ye na pete mama moko atindeli ngai valise mbabilama devant ye atoyeka na pete abi phrase wana kaka nake italie nasombeli yo biloko yango yebisanga nkombo biloko tu napesi ye c'est à dire la parole d'un homme de Dieu doit avoir une, un impact sérieux et impact wana nde naza koluka lokola ezongi boye bastade nde na osakana na yango kala mingi te yo mokolo na okweya na paris omona eh, eh, epuis epuis epuisnaoto bakeyaki stratégie na yoozalaki conscient voilà na conscient na place nazokeezalaki te ke ono denis les motu ebestratégie ouais nga naloba français te na tv pourquoi Parce que population ya français bazalaka depute ba 500 senateur ba 100 ba ministre 50 ba pdg soki tosangisi ba moins de 2000 nakomema bango na eglise na nga te lokuta nga ye bato ya mbasu nga bato oyo baloba lingala wana bazalaka na boka luka bana ba tiktok eh, eh. lelelelelele maye satan akpa amwi nzondo Ken type ka funga biloko na nga yango wana sikoyo population ya malueka na bato yonso nde batondisa stade yo omoni ba vieux ya ba français wana nionso bakenda na stade Prophète Denis Lessi donc pour vous tokanga dire que parenthèse na na yango nga na reve eh, te que président eh, aya na eglise na nga eh. na na nga na reve te que ministre moko aya na, na, na, na eglise na nga na na reve que mobola azali na eglise na nga nakoma mokonzi Il envoya l'esprit, l'esprit descend d'en haut en bas pour changer le desert en verger, verger en foret. Bato oyo Point. boza na posa bolanda ba predication ya prophete Denis lessi aza na chaine na ye Denis lessi officiel TV TV officiel. voilà donc bokende kuna Comment? je pense que à tout moment ba ba predication na ye ezalaka donc Na- awa na- biso na- toyambaka na- ye na na po page. mingi ya banalyste Voilà. mais sikoyo question na ngai natuna yo Oyo ya Marie denonce nazongela. denonce que Marie Misamu abotaka mwana moko abomamaki ezo edifie nini na eglise Ezo mema generation ya b'hypocrite tout ba bota bana libanda ba reconnaitre bango. Moko asengi nga pardon lelo. Image ebebi te. Marie a souffert ecoute moi je vais vous dire ceci Marie etait mariee ok officiellement aboti Ruth abalaki dans sa maison un pasteur fantomas arrive ce que afutela ye masanga afutela ye masanga bo sikoyo mobali nini ozo banga otanga kombo na ye boye fallait ayeba mbala non nga objectif na nga eza pasteur wana te objectif na nga ezali nalongola hypocrisie na eglise mais oyede pasteur wana te mpe atikali kaka na hypocrisie ayebi ke naolobela ye ayebi donc vous apprenez que marie misamu akotaki na deuxième libala masa na nga yoka nga akei akoti deuxième te Atie zemi bakomi vivre na ye na Kinshasa oui azui zemi abenge nga masta na zemi tosala nini na bi okolongola te oa mosali mobali pe nungu nungu wana pe ayoki nungu nungu ekomi ba problème faut abima place azalaki na na ndako ya famille ya mobali faut abima nde Maria ake salongo. Tango ake salongo ye azo continue na pasteur fantomas salongo aza marie abala abala donc marie ayaki lokola deuxième femme te m sous 20e ou 10e nayebi te na classement sawa mais au moins azali wana marie tango ake na salongo producteur moko aye marie abandi osouffrir wana nzembi te marie abandi osouffrir Producteur moko azwaki ya ba kongo producteur wana soki abandi koluka ye makangu oh soki nini abotoli ye tele ye aboyi abotoli ye ML moko aza kotambola yango en plein rue histoire wana boyokaka yango Marie sikoyo pasi wana na humiliation Marie abengi mascotte po atuna ye mascotte Heure wana pe aza producteur est ce que voiture ezali na Londres abi oui combien oyo na na 800 dollars abi te voiture ya 800 dollars ezalaka te koto nde Maria alongwe salongo ba niongo ba biloko ebele heure wana pe pasteur Fatomas aza mwasi wana azo souffrir wana zemi no ekoti te te aye kobima ye awa aye awa na Saint Luc na ndako mona Saint Luc Souffrance ba bengani marie biloko libanda marie abengi mascotte bon avant tokoma na etape wana ya kobenga kobenga kobenga wana marie à l'intervalle wana marie azwi zemi ntango aza kiawa ntango akie mpo na saute betape nyonso mm. marie ntango azwi zemi pasteur fatomas abi azwa zemi wana akende obota na europe nde ake na poto Maria aboti mwana mobali, azwi mwana wana Fantomas apesi ye na maboko ya famille na ye na Belgique. Donc Maria andima kotika mwana bebe. Et puis mpo na ye mpe ba conseille que non epesa sur mabe. Parce que baby oyo a marier or heure wana dejà azo luka dejà po na mobali ba silana alors eko sala bien te au meme moment fantomas a se presenter a futi ba masanga Maria a bengi nga nazo zonga a zongi a lakisi nga photo ya muana Alobi na nga mwana oyo on sait jamais un jour nako kufa un jour likambo mpe ekoya soki yo okufi avant nga likambo te mais soki nga na kufi avant kanisa mwana oyo mpo na kolinga mwana na nga te abatama boye na ndimi yango pour le moment pour les choses qui se passe mais mwana na nga un jour sunga ye soki ekoki elenga deux semaines avant marie akufa Marie abenga nga lisusu mutu wana na a prophète parce que ayebisi nga pe meme phrase abi tala mwana akoli tala boye boye akomi na 9 ans ba nini nini ah tout ça po abandi o sentir penza bien te abi ok mais un jour mwana na ayebana pe mwana wana bosunga ye c'est tout ce qui m'a dit c'est la parole d'un mort Ritz ayebi ye non Donc na Ritz pa ebombela. Ayebi ete. Ata ndeko ne mopa tikala oyeba te. Non batu ba CC bazali. Net sero azo bokola mwana na yebi. Batu oyo ya CC et puis moi ba danseuse pe azalaki na bango wana. Na famille oyo aza ovanda na bango bayebi parce que abima ye na zemi ti azongi et puis moi ba nani amoni Maria bando olata ba bilamba ya milayi. Ba bilamba milayi ndo olata ye pona bomba. Oui. Ekomi pe style ma moko. Je ne peux pas parler parce que moi alobi te. Natali une année. Natali deux ans zela na continue nanu tangu sikoyo aboti azongi awa marie akufi mais avant marie akufa fantomas azo kipe ye te babwaki marie libanda wana aza atiki mwana na belgique ntango babwaki mwana babwaki marie libanda abengi eh, mascotte mascotte ayebisi ye bon toya oya poto ye pe na se ya motema aza ko linga Marie abengi ye na poto atie ye na ndaku na ye ba lingani pe Marie akoti a bandi ko vivre officielement na Marie ba komi ko sala ba coop lokola mutu tout Marie akoma na ye cooperant pe azo sala mbongo na ye azo luka mbongo na ye na ndaku ya mascotte wana pasteur fantomas aza kaka Tango zoba aza rara ça dit ba bazala rara. Non po na ye abala ye te. Mwasi na ye. Eh mais sikoyo na heure wana ye azo fonctionner Marie pe azo kendaka na ye ba makambo na ye neti akomaki na nani oyo akomi na nani. Mascotte alingi apesa mbongo na beba be moyen opesa mbongo na libala eza te yo oya na ba tatouage tout ça biso mwana na biso boye te ebimi ebima mabe. Or dejà basi bazuaki mbongo ya pasteur Fantomas. Marie mascotte azui 25000 atindi na agence moko oyo na citaki lobi soki bayeli nga telephone nakopesa yo agence wana agence 25000 moi je sais eza ya matonge awa kasa vubu non seulement agence wana Atindi lisusu deuxième 15000 na agence mususu eye basombi ndaku. Papa wana aza en face wana je sais tout ça. Ndaku oyo eza awa na se awa eza ndaku pasteur Fantomas asomba te ndenge abetaka masolo epa batu. Eza ndaku ya mascotte asombeli Marie pona bolingo na ye. Il a mis ça au nom de Marie. Est ce que ozo comprendre? Eloko nini etindi Marie akende? Eza pasi. On l'a jete dehors. Ata frigo na ndaku te. Ndenge toko kende epa Marie. Frigo eya te. Mayi ya ko mela mayi ya normal. Moto oyo obali pasteur Fortunato Bas oza ya mbongo soit disant. Comment oko tika mwasi na etape wana? Je suis fache contre pasteur Fantomas et les gens qui ont cache cet enfant là. Siko question moko nalingi natuna yo. Zela na sisi okata nga idee pardon. Okay, vas -y, vas -y. Et tango akomi kuna. Mm. Basombi ndako baye awa. Bake epa Claudia Sassou. Claudia ape 20 000. Nde mbongo babandi kotonga ndako wana. Mokolo lopango akataki lopango par deux. Lopango wana aza awa akufa te papa na aza Alors ce qui a fait que Marscott abandi obenga bakofi na bato lokola ba stemay aza kokende wana na tongo pe ti pe boye marie azolamba le maire boni soki otuni masala o stemay aoyebisa o ba ferre baya wana ba kofi baya wana ese ozo comprendre nga alors même mascotte ayebaki te ke marie abota bien sûr bien sûr je te parle le cœur de marie Que les gens se fachent, que les gens disent ce qu'ils peuvent dire, mon ami a un enfant, bo bimisa biso mwana wana. Sikoyo question na ngai na tuna yo, pasteur oyo bazo tanga, na tanga na kombo ne te, te nga pe na tangi kombo ya mutu te, na bika pasteur oyo bazo tanga, oyo bazo sangisa ba photo oyo, eza ye to eza ye te? Na yebi te. Na yebi na nga te, nga eloko na yebi Maria na mwana na pasteur Fantomas, Fantomas adi ayebani te. Sans tete ni queue. Mais na yebi fatomas wana heure moko boye na bide penza akoya boye po heure moko aloba alobaka kaka ke boye boye mokolo oyo na marie akufi mwana wana ifale aya babi te mwana soki aya osala scandal au fait zela na peso adresse avec preuve nga na moto ya pièce contre pièce adresse ya mwana yango place avanda te adresse na yebi aza na bruxelles mokolo eloko na nga moto ekosala loba ba changer ye kaka nde na bandi makelele boye Mobali kitoko azui zolo ya maman naye azui ayo nde elongi ya bien te ya tata naye mais melange wana esali bien papa na abokaka te te papa na ya normal mais beauté ya mari nde esali ah. Hmm, azui kaka miso ya papa na ye na na couleur Ah mais batu bango na papa naye aza sie boga. Ozo longola ka concentration. Ko longola concentration te. Aza castard. Nayebi te. Ozo loba nanga boye pwani. Ata star te. Te zala na peso adresse hein po batu bayebi Deli lessi te bo provokaka nga te nazo yoka na ba TV Deli lessi mutu mabe Deli lessi boye eh. Sikoyo mutu awangana mwana ndenge nini vraiment. Mutu awangana mwana ndenge nini aza motema mabe te soki mutu azo wangana mwana c'est à dire zela nana photo nionso oyo nga naza nango nako pesa yo nako tindelo yango otia tout ça otia otia nao pesa yo awa ozo mona Ruth omona mascotte mm. ozomona rite mwana na ye avanda si mwana ndako ya mascotte okay. omona awa marie misambo mm. okuta marie misambo voiture ya liboso jaguar apesa ye aya nango awa mm. atambola na jaguar ya mascotte mm. awa ndako ya mascotte na kati ya londres mm. nde place marie aza kovanda mm. yango oyo bango mibale bango oyo mwasi na mobali bango oyo donc nde bazana fere ye oyo omoni fere te awa na ndako wana marie na fere ye wana mascote yo otala biloko baboye ya libala batatouage oyo donc nga naza moto ya contre pièce pièce zala mpe so adresse ya mbongo mpo na na facture charles mbongo na londres atinda premier mbongo 25 000 dollars na Dickson 4 shop Dickson J4 shop ba verifier facture eza 15000 atindi na West Green na Riad agence eza na Kimesa na Kasavubu na yebi place wana so moto atie tembe toke komona mbongo wana eza ya Fatomas te mbongo wana eza mbongo ya mascotte asomeli ndaku pe tango mari akufi Moto apesi mbongo akokunda Maria eza fantomas te moto apesi mbongo eza apesi 100000 dollars eza nani ndeko na biso Claudia Sassou et apesi pe Ruth 100 et quelques mille dollars on comprendre nde baleli Marie tout ce que le pasteur fantomas dit la faux afuta eloko te alors naza naza na kanda parce que na bakumisa nyonso akumisa ye wana eloko te koyebisa nga mamu nayebi bato bakumisa te ngai nayebi kaka fantomas et puis nalobaki fantomas avandaka entre palais du peuple eh, na côté te 18e te ti côté ya sanzer hmm. nalongoli côté ya droite Nayebi te baza kaka wana apart Moïse Mbiye na longoli banda akwea wana ti na echange ti na ba kingaba kuna baza na kati wana na ba sima palais du peuple kuna ba pasteur oyo baza kuna ba bundana mais ngai na lobi yango parce que mwana na biso j'ai besoin de donner le cadeau de iPhone na mwana na nga na pesa ye cadeau na sala nani alors à vous à vous Eric luka leki na yo ana Bruxelles et puis à vous le clavier Nayebi que bana poto boza na recherche. Photo oyo naza nango azali na neuf ans. Ezali difficile po toluka mwana ya neuf ans na age akomi nango lelo ba quinze ans, seize ans. Photo ya mibale ezalaki azali na bebe nanu ya ba un ans et puis azalaki mukie. Moyen na reperer esu eza te mais mutu moko a promettre nga que aza pembeni ya ndaku wana Alors nao zela ye soki bango ba bimisi te nga nako zua photo ya muana wana et puis muana wana mon fils si tu m'entends parce que tes amis vont te parler que Delestar est en train de dire des choses pour ta mère mon numero il est là affiche tu appelle le gars ici là il m'appelle tu es mon ami dit m'appelle prophète Ouais, j'ai entendu que j'ai un père là-bas qui n'est plus, moi, il s'appelle tel et puis tout ça. Est-ce que tu vas me faire la photo, tu m'envoies mm. Comme ça, je publie ça. Toi, tu ne peux pas te cacher. Hein? Toi, tu es de public, tu es une star. J'ai fait de toi une star aujourd'hui. Même si on me tue, mais au moins, le monde connaît que tu existes. Alors fais-toi voir, même à l'école, même à n'importe quoi, vas-y, Ok, ok, merci prophète. Naye na dossier ya dossier ya peniel. Ouais. Euh, lobi euh, c'était vers euh, vers euh, 19 nalalaki ti ba 9h pona otaki voyage j'étais un peu fatigué. Tant nalamuki namoni mwa ba appel manqué ya mwa ba ndeko na biso ba panzi sango. Ba yebisi nga que non, euh, problème moko eza awa. Euh, centre moko basalaka ba test ya corona bayambi mwana mwasi moko au nom ya peniel Mais tango batali mwana mwasi yango na identite bapesi bamoni ke eza Penielle te. Eza Penielle te, eza mutu mususu. Nde la police e bloquer ye, la police e bloquer po bayeba verite eza nini. Alors bino comme bapanzi sango boya parce que hopital wana bazotala pe reputation na bango. Parce que lelo mutu wana akobima na test ata mususu azalaki na ye na corona. et que akomi que ba bimisaki teste negatif tango bako bima libanda akomi lokola danger pona public alors bino ba panzi sango boya malheureusement j'avais pas eu le temps parce que j'etais un peu fatigue et tomoni naba internet ndenge nini penielle azo pesa pe version de fait naye yo mikolo mutu oza representant naye papa naye comme lui meme elle meme elle a dit à la tele que mutu tout aza na besoin makambo nanga naba domaine et tout amona Denis lessi on veut avoir un peu avoir la precision et la confirmation d'abord première question Penielle aza toujours na cachet ou pas? Et puis deuxième question au fait pesa biso pena version de faits parce que je je pense que ozalaki wana present tango makambo elekaki. Penielle aza mwana aza mwana na nga Penielle il faut a voyager. Afrique du Sud. Fala que les businessmen makasi kuna na Afrique du Sud. Billet ye biloko tout bien ezao. Donc billet biloko tout ye. Ebie eye mardi. Mercredi il fallait akende po a feter anniversaire na ye lelo na Afrique du Sud. Ba partenaires Afrique du Sud, ba masta na ngai Afrique du Sud, batu na ngai, ba hommes d'affaires ya kuna banga bayamba ye basala ye maman na fete. Après retour, Abbe Dassour pe asali maman na fete, après le Teta asali maman na fete. Anga azua trois fetes. Echo ya ba demons bake kotala biloko na bango bake mais il y'avait dans l'entourage de Penielle il y'avait des gens suspects oyo bazalaki place bao pesa nouvelle. Pourquoi akenda ye moko kosala test ya corona te question to tuna yango wana po test ya corona Non hopital eza ya batu na nionso. poto po okende test basengaka rendez vous Awa rendez aza vous awa te. yoka aza americaine comme voyage eza le meme jour mercredi na 13 heures na 14 heures Azalaki na vol direct kuna non azalaki na vol moko ezalaki en transit vers euh, nayebi te su mboka moko boye après akomi Jobourg ntango akomi abengi un garçon Richard oyo ye ayebana na ye na aéroport Richard wana abengi ye na miso na nga ayebisi ye ke non naozela yo rendez-vous tindela nga image Ya passeport nani photocopie ya passeport po na zwa rendez vous na ya yo na 6h30 naye ko zwa yo po to kende test nga na tuni oyebi mutu oyo oh na yebi ye apartir aeroport tout ça ma soeur ma soeur ok lokola oyebi ye c'est pas grave na 2h nga na bimi na nani wana na zongi tango ngai na zongi na tongo garçon wana aye ko abengi abiyaka Tango abengi ye yaka tango ye akomi kuna nzoka nde Richard wana azui photocopie akotisi fille moko aza ye wana po asala test apesi ka photocopie apesi ka kombo ya Peniel. Pona nini? Nayebi te. Apesi kombo tango apesi kombo babi non pesa biso passeport ya yo eh, Peniel pesa biso passeport na yo le Peniel le faux faux fausse Peniel wana mm. Akangami ye abengi sikoyo Richard po aya na passeport Richard abengi po azwa passeport soki faut asala nani abenga Penielle yaka po tosala test tango ye akomi wana po asala test apesi identite naye abini azo sala test balobi non yo oya kosala test ndeni okoya kosala test ndenge nini po yo oza dejà awa oh oza awa ndeni nde bazo lakisa ke fille moko azali wana Kombo na ye pe pe penielle oh ba tala boye abi passeport na ngai oyo moi j'ai pris rendez vous voici les communications que j'ai fait avec Richard il dit viens pour se presenter yango ye aye sikoyo na ye ko se presenter po na o voyager na 14 heures faut naza na aeroport au plus tard ba 10 heures 10 heures 30 alors hopital ba se retrouver après quelques minutes ba bandi ko benga bino ba journaliste Alo penielle abenga bi papa mais nao comprendre te nga na yaki awa garçon oyo ayaki awa po na sala test nao mona ba journaliste ba komi filme nga na ba vite oza wapi c'est comme ça que moi je fait une accusation j'appelle euh, service moko boye po ba kende ko intervenir ba yeba eloko nini eza nde service wana tango eye colonel mopepe ake ko zua bango na bango na batu hopital ba recuperer bango baye na bango na service speciaux pour entendre ces gens là batu ya hopital oui, la oui. fille voilà Nga nde mutu na sali plainte na sali demande na bi ya un problème na niveau ya hopital moko eza pembeni ya memling centre moko eza wana alors il faut centre wana bozua bango na nani baya bo eclairci po nga na besoin na bino po policier oyo aza wana major to colonel major moko azali wana na yebani naye azalaki na motel fikin awa azalaki na echangeur na yebi ye mais baye na ye comme ba camerais comme oyo yanga bite bozua ye boya po boyeba eloko nini ezo leka c'est ce que mupepe a fait Ba auditionne bango nionso sikoyo moto oyo amemaki akimi Richard. Richard akimi. Akima ndenge nini? Akimi kaka na loyenge wana Richard wana akimi mm. ake. Mm. Ozo comprendre? C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant tango baye bato bazwaki deya bimage tango azo aosika parce que azotuna bokangi nga pourquoi nga na ye kosala euh, covid Mais pourquoi bino bo kanga nga soki mutu bo kanga bo kanga Richard po ye mutu tala dialogue nga na Richard yango ba avocat na babi rien c'est qu'il y a euh, eloko moko eza wana nde toye ko comprendre na sali analyse na yo comprendre ah dossier oyo ezali Golbert mutana sima Ah. Oyebi Golbert? Golbert ni nani? Kachero oyo abeta abeta bato wana abeta aspire na libumbo so abeti otu okwe eh, kao eh. Eh, Golbert sikoyo pa penet Golbert ni nani? Golbert sadi moto oyo alandelaka vi na ye wana ye wana Golbert Abetaka fort do ye wana monsieur golbert to constate yango parce que dossier mais attends oh zelat nga na prophète nga na mona place bato ba mona ata Donc tu veux incriminer son ex mari na criminer ex mari te na lobi golbert tango ozo loba moto abetaka ye te na lobi moto abeta abundaka trop golbert a catcher akende kobunda na ba mère terture ya mbomba te ye azoya kobunda sikoyo na vie ya mwana tozala pe serieux ko pasteur prophète nde yo ozomona elongi na nga na moins serieux te yo vraiment mutu ya moins serieux yo mutu ya dossier oyo nalobi hein? yo te oza moins serieux nabi na dossier oyo il y a une main noire pourquoi mutu alinga voyager attends il y a une main noire parce que mwana wana aza na 4 3 vaccin ya ba américain aza américain Amerique ba ba Europe soki olingi okende test basalaka rendez vous aza na ba biloko tout message alors ntango ye amoni ke bakomere komo ya amoni ke c'est un truc qui a été préparé parce que bazwi temps ya kobenga bino yo mpe olobi babengaki yo alors nde babengi wana Babengi ye te que journaliste actualite eza. Toyebi mboko nde e fonctionaka. Mutu aya na TV afinga Denis Lessi pona Golbert neti Beberick oyo batindaki aloba na TV akuti kufela mwasi na Angola bakimi akimi kokima aye awa mwasi akufi balobi ye mutu alee mwasi nga kutu nao proteger ye aya oluka guerre na nga est ce que mwana wana akokoka ba pièces oyo na nango mwana oyo azokende oloba makambo ayebi Marie Misamu ye aye après 2006 après 2005 Est-ce que ayebi histoire ya Marie Misamu? Bebe Rico. Bao leka na TV te. Bao leka ka na TV Bebe Rico. Nani wana nga na zuluka. Ah luka yo oyeba Bebe Rico ao leka na TV bo na kombo ya Marie Misamu. Kombo ne Bebe Rico. sikonga nalingi ngano to tezela nazongi boye nakofe réfléchi nga te ozokima ngai nalobi boye nalobi boye omoni nga nga na moto so nabeti eloko eloko wana eza presi yo ozoyela nga makambo wana odistrai nga nalobi boye yokana sisisbabandi mama basala bateste corona na bango ndenge batindani bapasseport na suka botanga moto angani oyo natangi motu te golbert natangi ye pourkui parce que pembeni ya nani baelema na ye baza wana pembeni ya peniel oui chaque jour bazala wana e ti makambo nyonso obc bazalaka wana deux trois penelle azala moto ya makelele donc tango ayebi ke akokende teste lobi batu bayoki trois pour garçon wana asalaka makambu ya corona te mais mutu wana aza na ba lien na batu mususu oyo nga nazo soupçonne yoka nga très bien et puis akimi mutu aza normal soki ayaki kosala teste normal akokima nde Parce que akoyebisa bango non na enregistraki na kombo na ye ou alingaki assumer biloko na ye. Penielle na niveau aza na ngo penielle ako kende kosala eh nani comment na test ya mafia pourquoi? Na kendaki kotikela ye 700 dollars na butu j'etais avec mon chauffeur na ke kotikela ye 700 na bi longola 50 dollars kende kosala test na mbongo wana mosusu tia yango na poche mpo mbongo wana esungo na transit mwa makambo na yo esalami entre les deux entre les deux filles le médiateur se connaît avec Peniel avec la fille là siko yo to kotsa mutu libana nene nalobi hein dossier entre bango misatu kotsa mutu Peniel est honnête bana poto nde bakolaka wana même na na bana na ngao bakoli na poto awa bakosaka te mwana poto akosaka te so akosi okanga ye Pourquoi ba camera ekomi nga na lere wana mutu ya liboso asali erreur na mboka eza fnl pourquoi les camera ba benga toulouse yo toulouse mutu munene boye ba benga yo pour un petit rien là parce que moi j'appelle ça petit rien il ya aucun incident très grave là asali pe test te il est venu avec son passeport quelqu'un qui fraude ne peut pas venir avec son passeport mutu oyo ayebi ke asali fraude aya na passeport bayo kanga ye comment pnl peut quitter l'hôtel en, en sachant qu'il est aza mabe La police n'a pas de problème la police a ete intercepte parce que ba moni trouble engo banda alors aza mwana américain bazala toujours bato ya petage américain ba alinga je te oui mais a pete oh asala nini c'est une américaine donc ana mukanda na ambassade ne yebi kazawa et puis aza na ba, ba vaccin na nzoto amona ba caméra comme oyaba nini oh oh likambo nini ezoyela nga eloko esalaki eloko esalaki eloko esalaki alala eloko esalaki alala oui c'est normal apete baplomb parce que akoki kovanda wana te 18 te me demande papa pourquoi omarete alors ntango ake abandi kosala direct ntango abandi kosala direct na kati wana policier aye abotoli ye telefone yango apanzi telefone na ye apanzi ordinateur apanzi euh, biloko ya bopeshi esali ke apete akosani il est dans le petage Azali bloque a presenter ba excuses tozo somba ordinateur tozo somba telephone nao kende kosomba yango sikoyo na pesa bango point barre et il a presenter les excuses à l'hopital pona mua petage asalaki c'est normal et puis mua live asalaki c'est normal aza moto ya television esika nionso television epesi ye occasion eh esika nionso television ezo pesa ye occasion il faut asala ba vie na ye po il faut alia eleka na ba biloko na ye totoka kufela grand frère na biso papa na biso Charles Lessi Eeh tango banda kobeta ba sola batu oyo ba ba contribuaki je me souviens que parmi batu oyo ba contribuaki bien le frère Mike Kalambay pe a contribuaka oui vous avez, vous avez des bonnes relations avec oui. Mike na bengi ka deux fois mikolo ayambi te pesa ye na mbote ko Mike petit na nga propre mm. na pesa mbote mikolo ayambi te na bengi ya 3 jours awa mm. ayambi te ah, nga na benga ki ah, ya mondeni ni bonga na za problème na ye Muana na ngai ata asimbi ngai na liboko y'a problème ye Mike ayebi ke wana muana Denilese ayebi te ke nani ke likambo ezali ayaka awa avandi na ye awa ti tole fufu ake na ye ah muana na ngai muana sikoyo muana muana akosala papa pe muana sikoyo câlin etant que etant que mokano etant que omoni papa bana nde baza na basa bana poto biloko oyo bana na mua biso oyo ah tika nzela oyo Diana muana ndenge sisa azokendele makambo papa pe azotika kaka muana na ba non asenga ngai akende concert ya Fally Nabengi fally eh nabengi fally nabi mwana ya libanda bakotisa ye mwana ke abini a mort a mort asepeli a libre aza pasteur te mm. a pasteur te mais quand même ntango mwana ayaki oyebi ke mwana azali, azali mama ya bana ya ndeko na nga mike quand même oinformaki mike non mokolo oyo kobanga te te nabengai mike mm. nayebisaki ava yaya nayebisi mm. mike Penielle Mike penielle abengi nga il faut tosolola na yo pona ka boye ka boye Mike ayebisi nga avant na voyager vie na kosala tout ata minuit na oya aya te toye kokutana na ye namoni ye pe te na matanga ya Moïse Mbiye jour wana nabengi ye po natuna ye Mike mwana bakomo sollicite ye mingi kobenga nga nabengeki eza pona expliquer Mike soki mwa eloko eza na motema yebisa nga naboma moto Ayambi ne te sikoyo na pesi feu vert po naza ko zela ye na tuna ye après na keyi epa mwana na nga na bi bo yo pe oza na mwa eloko soki bango mibale ba bana eloko te ba bandaka na mwana te po mwana na kanda mwana ayebi ke boye boye boye tout ça nga na bandi epa mutu na nga po ayebisa nga soki mwa eloko ezali ata ya un pourcent grain de sel ne veut Nana Stopeto. Sikoyo omoni ndenge osala, bomoi te kosala hypocrisie. Non. Nga hypocrite te. Parce que tout à l'heure awa yo omoni makambo outi oloba nao olobi sikoyo omoni te que. Eza contradiction te? A nini? Yebisa nga contradiction. Sikoyo Golbert oyo azo attaque azo bundisa vie ya Penielle c'est qui? Si, c'est la main noire non? moto abeta makofi koma nene golbert te oyo abama bato na seya golbert te na se contredire te moi non moi je parle pas de mike kalambay moi je parle du golbert oyo abetaka eh. ok oyo abetaka abetaka nani Na lobi te abeta peniel te. Oyo abetaka peniel? Non, na bi oyo abetaka golbe na cathier mutu abundaka. Sikoyo sala lizo ya kobeta pona nini epa na dossier ya peniel? Oyo alobi te eh albitre te na pesi to avocat. Na pesi kombo ya golbert parce que azo beta muana meme na makambo oyo azo beta azo kota vie ya CC nde to bengi ye main noir golbert. Mais yo oyebi ye? Nani? Oyebi golbert wana? Main noir atie yo mutu na sima oyeba te. Sikoyo etant que prophète. Oui. Biso nionso to viva scène ya Mike na Penielle. Ndenge nini Penielle a expliqua biso vie ya Mike. Sikoyo oyo tomo vivre mikolo pa Penielle toko loba nini? Non, Penielle Parce que c'est comme batu nga moloba c'est comme si ye moko kaka ndenge abebisaki image ya Mike nde ye pe akomi ko bongisa. Non, non, non. Ce qui est devenu Penielle c'est les consequences du mariage. Ah bon? Mudele oyo ya ba demande oyo, mudele oyo ya ba demande na ba ex president na ba president na ba ministre yo siko mo gérer ba ma bibali na ye te mibali te yo lo gérer si, spiritualité na ye ko si mwana na zaki ndumba soki mwana na zaki soki mwana non non na niveau na ya kiti na bien net na na ba joas na ndako na ba yo ko mo gérer mibali na ko gérer non na ko gérer te mais mwana na nga soka na copain na obenga ye na bi mon fils j'ai vu la fille là il faut faire attention il a trop de vitesse Ça c'est gere donc soki penel a libre ya kosala oyo ye alingi mpo nga na ngai mwana na ngai auti osala lox awa na fache me namoni na lox bi papa c'est pas beau natali ye ti na bi tu es libre me namoni yango mpe ebongisaki ye eh. nalelaki yango me na se ya motema na bude me nasepelaki na ngai nango te litoyi te na koboya me Mwa locks yango te locks esimbaki ye nsima ye mwana na nga beaute ezongi nga bi ah mwana a libre papa aza pasteur te nga nako ferre mwana te mwana akende oyoka mort na mort nako boya nde nini aza warrior nga mon papa nde na president ba warrior na bengi ka fally kame mosusu ba pele ebele ya mibali bana posa na ye po c'est une belle femme te bato ebele niveau wana so mwana azalaki ndumba tokomi ba milliardaire mwana na moto Ana moto ana mintenge mm. na miniki oui po nani nazoya bapela boye te afilisi yo otikala te nga oke te aza libre c'est une majeure il assume sa vie le business il fait le business nga nazaka coach ta mosusu business mwa nga sala na bengi motu moko esengeli marchandise na ekoma ye nango Aza na posa amona gouverneur na bengi gouverneur aza na posa amona ministre. Sikoyo oza nani pembeni na ye? O jouer role nini? Tata tata second plan parce que papa na ye aza pasteur collègue na nga aza na Etats Unis na maman na ye nga naza kaka mwana aye na maboko na nga ndenge yo olobi eloko ya makomo oboyaki mais moi J'ai appele Makoma de l'Europe na place azali na Hollande na bengi ya ye. Eh wana yeka ambiance po ye moko pa temoigner yango na television. Eh donc voilà donc j'ai fait ça pour beaucoup de personnes. Votre artiste musicien oyo olingaka pe mingi Ferre Gola concert na ye eza annule après Werrason. Date ezali date nini? Eh le 17 hein. Ezali date nini? Le 17 novembre. Te bo verifier yango po nga na expliquer date. Na zela naza na date awa zela naza vraiment na date. hmm? le 7 novembre le 7 novembre voilà novembre Mais euh, eza 11e mois voilà 1 plus 1 ça fait 2 hmm. mauvais mois 2 eza confusion 7 ezali perfection l'organisation est bonne mais les moins mauvais ne lui donne pas l'aspect de faire quelque chose parce que le chiffre D, c'est le chiffre de la souffrance, le chiffre de la confusion. La confusion veut dire que quelque chose peut rater, quelque chose peut se faire. Et cette c'est la perfection, c'est à dire le guadasso est très bon. Mais les mois ne nous donnent pas euh, la pluie. kamiseke fabrigas mpe kutu dans 9 jours oui. soki eza soki eza de eza na kati date nini fabrigas c'est dans 9 jours awa eza date nini nga problème na nga na expliquer au professeur ya date wana le 28 biloko moko ya bongo de il faut date nako expliquer boye te na tombe à côté te il faut date po nga naza naza docteur en chiffrologie donc le problème eza que onire bango tout bango mina problème obeta non parce que wera kei ya fabrigas ozo comprendre te kofi mais ye wera c'était normal parce que eza ye le hein le 23 wana le 23 nani de déjà eza donc là nyonso de eza obeta te eza compliqué parce que de mais kofi ko onire de eza te oui le 27 hein oui le 27 yoka date ya fabrigas combien le 23 le 23 3 eza chiffre ya nzambe Noir qui est le chiffre de. Nzambe moto asala mokili nzambe moto asala mokili nzambe moto asala ba confusion ba chiffre impere na pianga molangi ya vin pesanga ata oyo zela explique yo mais attends Attends, je t'explique. Regarde. Oh, hello, on préféré mouton cadet. Na mona yango place na bi. Non, non, mais attends. Vers pasteur ya moi. Non, Jérémy mouta elinga Jérémy. Tala. Na bi kolinga yango mingi. Omoni, omoni mouton, omoni mouton. Hmm. Yo. Hmm. Omoni monoko na masege na hmm. liso. Mais c'est le chiffre 6. Oh, chiffre ni. 6 quoi? Omoni fleur oyo. Ezali chiffre ya satan yango otangi combien? 6 666 sadi yos komelaka pa 20 boye non non nazoteya mateya wana mikolo mpo na expliquer bato que l'alimentaire nyonso ya monde l'alimentation tout babenga yango poison alimentaire nazoteya yango balobaki baa mateya ti naobeta bango mateya meme mai tout ce qui est meme bilamba chiffre 666 eza code quelque part Nako soki oyeli nga veste mokolo mosusu nao explique yo ta place eza 666 awa na coin yango oyo pe na coin awa Yango oyo 666 oyo pe on lakisi yo meme ba mayi oyo to mela na alimentation soki oyeli nga bouteille ya mayi nao explique yo place ba bomi meme na ba veste c'est pourquoi il faut ecouter mes enseignements po avant olata omela vin oyo il faut toute une prière. biloko tout na alimentation oyo ya satanique mm. le, le, le cerveau alimentaire ya monde c'est satan qui détient et tous les hommes ya, ya, ya, ya, ya bariche oyo nyonso bamilliardaire oyo nyonso baza na baza na illuminati baza bato ya butu mm. et il contrôle les gens avec l'eau les habits et tout nako expliquer poison alimentaire yango omonaka adam na eve eloko ekweisa bango eza pomo wana c'est l'alimentation donc na ko expliquer yo comment le monde na ko tika te parce que mais na na pouvoir likolo na ngo nga na pouvoir et pas satan o ba yango ka o ba yera avant na ko délivrer na prière obeta ngo mobimba yo moko na journée moko non non un verre par jour ouais okay ça me suffit donc okay. na na expliquer ka signe wana mm. po bato ba comprendre que Je ne blague pas naza musika na kati ya prophetie et puis ba chiffres nga na manipule na meme montre na kolakisa yo na après emission na kolakisa yo na montre signe moko ezala wana si oke na code omona signe wana veut dire 666 te tokotambola te mais ba couturier nionso ba couturier nionso ba homosexuel bango nioso ba pasteur bino batu botia matoyi na kati ya telephone keba ba selfie ya butu mami mami mami keba selfie na pongi o oh, mami oza na etats unis longola coet coet oyo biloko balataka wana na malili coet longola yango mm. Papa butu boye longola na tala bako filme yo keba masolo ozo swana na batu keba keba keba keba voila un peu eloko toko loba en bref mboka epete. Tosisa na dossier ya ram yo pona yo olobi nini. Bon nga malgre ba sauve nani ngai penda il faut ekufa eloko wana. Ram hein. Hum bayibi nga trop na fache donc peuple a na besoin azala libre papa les ministres on peut les sauver mais il faut ba changer eloko wana ekende Ata kabund ndenge alobi ke eloko wana eza ko dependre na presidence de la republique mais moi je crois que ça doit mourir on doit ya enlever ça ça nous derange mais president ya republique nga naloba nanga yo verite papa nde eza boye batu bao murmure na bango ba musala ozo sala bao ndima mais murmure ezalaka na mua mibale mutu batu ya ceni na batu ya nani oyo ya ya ram esili eloko batu bao nionga na mboka Cas yango wana bino ba flatteur bao loba mais moi je le dis la verite president ya republique je prefere kutu oboma ram wana ata mbongo ekota su te mais au moins yo sauve pona 2023 na na besoin oleka na avec beaucoup de, de points et puis bakatoliki mpe leka mosusu na yo reproche bakatoliki oyoka o fayulu aleki mais yaka na preuve eh? boyaka na preuve te pourquoi Hein? Oh ndenge eza boye abe jol alobi o ba biloko eye toala bodio me botindela nga nga na moto ya petage botindela nga yango na nani tokobeta papa tokobeta te eh, tindela biso na kulisi nga natia yango bato baoyoka na bango nga na nzete ebetelakaki nana nga na problème te so bino bokoka te bopesa nga mais à cause de ça ndenge naosepela na bino te Parce que soki bokotia biso eloko wana toko comprendre que mwana mobali oyo asali et puis parlement ezala papa mboso faites attention na dossier oyo ya ba eveque po soki bosali forcing election ebebi bazozela kaka pa ba force mais ve mboso mpe aza katolike Mondimi ya katolike ndenge aza wana eh, kote mosusu mpe katolike mpe eh. aboyi oza moto ya katolike me mondimi na ngai na olobeli ote eh, yango ozomona baretard mosusu ozomona kote oyo conscience na oyo conscience na osani ozwi mpe retard ya koretarde donc vous avez des choses ou vous refusez ou vous enterimez pourquoi ça traîne Donc moi je crois que eh, eza ba domaine chaud oyo il faut na répondre nango na bato. Mm. Voilà, merci beaucoup prophète. Je pense que oza na mambo ebele okende osala euh, na minute oyo toleka na deuxième partie ya émission na biso. Eh, ah. na na boss mo X. Mm. Bok X ala na Afrique du Sud. Nkolo Afrique du Sud namoni elamuki. Hein? Ah non, mondele mo aza na lingi nga trop. Mm. A soutenir nga makasi. En tout cas. Na nzela pe ya Jimmy boss Belao na King mm. Mm. ayebi. Pesa boss mbote esika aza. Jimmy Belau nayebaka ye fort mokolo nakoya Afrique du Sud naya sila komona ye Jimmy Belau mbote yango wana. Jackpot BT pe mutu makasi mwana oyo pe aza na ba cash. Jackpot awa mbongo ebele. Oyo Fally ayemba? Ye wana aza makasi. Oyebi nzembo yango te? kotinda nga na yemba te na na ba problème ebele na ba pasteur na lobaki ya mora mora awa dejà pona penel ayembaki eza ekoki te hmm? te na tunaki ya soyebi we are the world car est ce na wangani ke na tinda ye mwana na wangani te donc soki akotaki wana yaki yo eh, eh. okay Et puis oyebi ke nakomi lobi na alimentation moko ya kote na kino luka carton ya vin nakoma mona wario oh, president na biso ah babimela ata 50 na leli yango fort ah siko balobo denise molimo ya te eh molimo esanganaka na succès Gauthier mascotte euh. na salue yo mm. docteur jeff leteta pardon bato baobebisanga mitu bango mibale na ozwi ye papa natie nga salaire eh. Papa oyo nayebi ye te na osala emission kaka boye namona appel bapie nga appel natuna boye nani o lelo nene tata ah Jeff Jadi le eh, teta. nini oh je vais je suis avec toi dans ce que tu fais l'esprit m'a convaincu de t'aider alors appelle tel numero tu vas recevoir l'argent kaka wana nakati emission nayebi bozela nake zwa mbongo na nga na ye Salaire ya liboso anticipatif. Nga na moni liste donc oyo pena liste liste spécial mupanzi oyo mutu azala ka ya ka pasteur konde ya liloba mm. na Jeff Leteta mm. na ba Gauthier Mascot mm. na Jimmy na ba jackpot Belao Belao et puis na Mundele eh ye na sima na Mundele mokaza mm. limisanga na na tanga komo munekele nga mbangu mm. mais somo et puis mm. Eeh nani na kotisi pe na liste. Nani wana? Mundele na biso wana. Abed Ashwi. Mwana na biso tika mutu. Omoni ope nga raison. Oboya ye awa na emission na nga oboya boya ye awa. Na yebisaka yo ke keba eeh. Na ndimi na ndimi na ndimi oyoki nga? Mutu akotia te Abed Ashwi na kobeta ye mabanga pendant neuf ans. Na biso Abed Ashwi akomi intouchable. Ti ti ti ih. Ah, ah, ah, ah, azala nde boye mwana wana abebisi nga motu abeda sur mm. abeda sur kokufa te mm. abeda sur zala na bomoi kufa na 140 ans abeda sur okokufa lisusu te mpo famille na nga endimi yo mm. abeda sur ochange nga vie mm. abeda sur namoni eloko nanu namona na vie te mm. mwana mobali abebisi nga motu te nandimi Yo a mutu na nga oyebisa nga makambo mabe bien sur na douta toko kende nga na yo abeda sur il faut apambola yo likambo ya ba calendrier omonaki calendrier ya kofi na fally calendrier nini ba calendrier ya ba concert ko fally abimisi ya ye koto pe kofi abimisi eh bango bazala bongo nga linga bango bongo ba beta na tata na mwana nga linga boye ezi ezi bongo bien ah mais il faut ba mekana te mm. eh siko mabeka nde ezaka ngambo moko famille latino likambo te soki adversaire aza te osani nalobi eh, soki adversaire aza ba récupérer ba récupérer mboka basani pyromane fo ndima ngo hein? pyromane c'est ma ferre c'est bon batu balingi ka ko critiquer euh, congolais nyoso azalaka na accent na français ah. bo critiquer ferre pourquoi ah. ferre ayemi nzembo no du début jusqu'à la fin na français mm. T'as compris? T'as compris? Eloko yango nasepeli na yango eh, t'as compris? Ah! Ferre soki azo expliquer ye, eh, eh, expliquer moto wana, t'as compris le message? Eh. eh, t'as compris le message? Eh. Eloko nalingi nde yango wana. Eh, t'as compris le message? Eh, t'as compris le message? Eh, te eza bien. Ouais. Eh, moi, wana yaka motema ba congolais nde rega. Eh, papa, biso tout. Nde toloba français, ah, to na mwa accent. Bana, même ngata on a na France. So na mm. komi na France na benga bana leki na nga. Mwa monte eye nde nabimi na nzela. Soki te mais bakokuta kaka je suis venu dans l'avion et puis l'avion là nous a pris beaucoup du temps bango balingaka bongo te. Je suis venu vers l'avion et cet avion là mais on a pris du temps tu sais eh bien c'est comme ça cool cool cool ezalaka bongo te papa. Ee, Thethe Tendai azali ye aza sikoyo hors serie eh, ye moyen na tia ye te po Thethe Tendai aza neti mayi ndenge etambola na nzoto eh, ye na nga tokoma bongo na mama Fupa eh, naza oblige il faut nasisa mabanga papa to vivaka awa oyo deuxième kidita. Aïe mère Irène Mokabila mwasi kitoko ya ba sakata. Mwasi ya pembe epai basalata azalaka te mais maman Bokabila alongoli biso soni na beaute na mwana ya Sassou ya mwasi mwana na biso na Claudia Claudia pardon azo sunga biso miss basakata bango wana mibale Irène Bokabila nzambe apambolo maman 100 kilos tumba tumba maman présidente Kate Lua Lua Clarisse Kole Gisèle Tati Bijou Tati Châtelet Kimora et puis Claudine Bokoko au staff na ngai ya Londres Kitabola Hortense et puis Astrid Yende Na pesi mbote a eyende aya na France agence kenaya Bruxelles charmante bofunga pasteur Isaac bofunga eh nzambe apambola bino maitre Robert pumbulu champion zuba immortel ba pumbulu nioso ba John ba percy ba nini tout na pie bino mbote. Pasteur mais nazui message moko tout à l'heure awa babiki on dirait dosa pene eleki eparquer. Problème ya te tolandela yango kaka. De parquet a parquet ti na cour supreme tokokoma ti tokokoma na cour constitutionnelle tokokoma ti kuna oza pret eh na pret la guerre comme à la guerre nayebisa yo goliath ti vieux goliath nakebisi yo golbert golbert nayebisaki yo na na yo alei nzela obimiso polele nayebisaki yo nga na mosakoli likambo ya nani ekoma ekende parquet Mais ozo reconnaitre que erreur euti pe na ngambu na ye. Bon bref, to sisa emission. Jackpot na pesa ye mbote, Jackson Mayasa, Patrick Tshisekedi et puis Tresor Tshimalanga, Destino la Costino, Aziz Makukula, Jessica Blessing et Winnie Baruti. Alors, euh, mabanga mosusu ekiti eza esu te olongwe luka bureau. Ah oyo alingi nga moi ya petail, je pete. Eh ye wana mama Dorcas na Bruxelles Nzambe apambolo. Et puis euh, napesi euh, euh, En fait Israël Konde mpe na poto mpe se aza na evenement moko dans deux semaines. Aza na papier oyo epasuki, papier yango oyo. Papier oyo soki oza na kati. C'est-à-dire que c'est-à-dire na le na le na le natiki yango souvenir ezala neti culotte ya Coca Cola oyo nalata na pasi. Maitre Tshoura Mboma l'imbattable. Eh, yemo wana alongoli apesaaka Fally. Washington grand pays pe na nalongola yo parce que nalongoli yo te po anniversaire no ewuti olekana djongade le meilleur restaurant il faut apesa yo te te nayokaki kaka te il faut atia yo publicite nao benga ye kaka sikoyo naka nde chaire mabe nanga nde yango nayebi mais zua kaka mutu na ngai papa mama olive abebisi yo mabe nao ozua ba 20 mille epa mama olive nde ebebisa mutu eh efrata modi lukombo abiere na nga eh kando abiere na nga djongade Tete ndayi maboko bank ih nzambe mwana mobali oyo ndenge atiaka nga ba prise d'air bibis eh bugatti bugatti libanga ekeyi piece oyo opesaki nga nakomi na cessez le feu moyen nabeta ya te batindeli nga eloko moko ewuti Bruxelles na hotel moko ya Bruxelles l'image wana soki guerre esilaka te ah mbele eglise wana ekufi ah obiki napesi yo merci obiki po bayebisi nga nabeta te natiki maintenant na problème kaka na Golbert oyo akangi oyo azo azo eh, na fantomas oyo azo bundisa plenel na fantomas oyo abotisa marie misamu te eh kasi fantomas abotisa nani te hmm. marie misamu ake boma mwana nakotika yo te tanke mwana amonani te okokamwa nde na kobimisa foto Liwa pe ozo luka wana na biloko ozo lukela nga makambu wana nao ozua nga pe te toute arme forge contre moi sera nul et sans effet na kangi na nga ba telephone na bimaka na nga pe su te na kendaka esika mbongo ezali to esika priere ezali to place ba femme marie baza ba femme marie kaka nde esika nao sola na bango vino te to mela ye vin te te ba divorce te oh bon penielle aza penielle a divorce te ah okay a mobimba Alatelami no maillot bomoni te? Yo omoni nduta? Hum omoni mwana mobimba. Donc yo ozwaki pena temps otala nzoto wana? Bongo yo otali te? Eloko nini moto atali te eloko moto azosala publicite ya ba caleçon mokonzi moko aya koluka caleçon yango awa après asombela mwasi naye ayaki awa na tongo mwana wana moto tika baboma yo tobunda kaka apotre kokoba maitre kifa epuis ye colete nzinga le, le dieu de moïse Et puis na pesi mbote na Blaise Mazambi et puis na Vincent maman Magdala Meba Vision Robert Bikakala oyo ayeli nga parfum azongi nango po amona ye nga te Horizon Mazamba pardon Robert ata ata serie yango ezalaka oko tika ata na Ars te ah merci Nadine Ekila Nzambe apambola bino nionso et oyoki kombo te ko fache te awa na Enyongo Yamba Floride Yezola Na mbuta lobi ko fache te Justin panzu odon mbo Olivier belezi Gauthier mascotte nzambe apamlo Jeffreys nasi na lobeli ye Merci nzambe beaucoup apambola yo pasteur. chers amis telespectateurs suivez pasteur prophète Denis lessi na page Facebook na ye Denis lessi officiel na YouTube na ye Denis lessi TV officiel donc ba ndeko boza na posa bo mona bo landa ba predication na ye bo kendaka kuna awa to betaka analyse ya ba domaine nioso to zwaka ye comme analyste parce que aza mayele et puis aza convaincant et puis atiaka detendaka batu c'est pourquoi nous On a besoin de lui na ba domaine wana et puis bo moni ndenge nini lelo a demontrele bino mais sinon tozo souhaite vraiment nzambe asunga de penielle abima ekosala bien merci president kadima mukendi herman ngumba jigal mon ami de dubai de venene kaka truman mipia eh, Eh, Rafa Itwa mon ami, mutunoyo tozane na plateau na biki osepela mingi. Yann Bongibo, mbote belebe place ozali. Merci na équipe Momba la voix du peuple Dari Diwantesa, Paose Sao cameraman assurier, Kerite, Eh Priscilla na Megane ba ndeko tout oyo ba nos abonnes et les abonnes à la voix du peuple eh Oussama pe na pesi mbote Sarkozy beaute magique na kati ya Londres pe na bosani yo te ba mbote ebele sinon eh merci na ba ndeko tout pe merci na prophète parce que oza vraiment pris mais na moni opesi biso temps pona biso tomonani prochainement ba differentes shows merci bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un Club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.